Привет, дорогие друзья! Дочеряков Александр, семья и бизнес Батуми. Этим видео я вот познакомился, списались ВКонтакте. Ты увидела канал или через знакомых? Через знакомых. Э, вот. Короче, списались мы ВКонтакте. Э, личность творческая, девушка Евгения, вот она оказалась в Батуми. И э, забыл микрофон. Вот. Ну, в общем, э, суть такая, э, что у Евгении здесь э, определенные цели. Жить в Батуми, заниматься творчеством, создавать прекрасные, красивые вещи. И мы решили записать это интервью, как она себе видит свой путь в Батуми. Во-первых, почему Батуми? А, когда я приехала в Грузию, то прилетела я изначально в Тбилиси. А, несколько дней я гуляла по Тбилиси, смотрела и, собственно, набиралась впечатлений. И поняла, что Тбилиси никак не резонирует с моим внутренним миром. А, очень большая ассоциация шла с Москвой. Но ну, в моем представлении это такая маленькая Москва. Это все равно шумный город, все равно суета, какие-то социальные надстройки. Ну, столица, одним словом, по-другому это не назовешь. И Москвы я уже наелась более чем. Сейчас хочу как-то, ну, уйти немножко от э, всей этой истории. И когда я приехала в Батуми, совершенно случайно я, в принципе, не собиралась сюда ехать. В один день думаю, поеду в Батуми, надо съездить к морю. Я сюда приехала, вышла с маршрутки и поняла, что вот да, наверное, я дома. <laughs> Что мне надо быть здесь. Э, совершенно спонтанное ощущение, но очень основательное. Хорошо. То есть здесь ты находишься уже что, недели, по-моему, две, да? Я при... была здесь недели полторы, пока у меня был отпуск, а потом слетала в Москву, закрыла все свои дела, уволилась с работы, ну и вот уже ага. какое-то время ну, вернулась. Немножко коснемся твоей ранешней жизни. А кем ты работала в Москве? Я работала дизайнером, проектировала интерьеры, а помогала людям с ремонтами, авторским надзором, занималась росписью стен, продавала мебель. Угу. Ну, в общем, всего Если понемножку. не секрет, какие были доходы э, то есть хорошие годы, не очень хорошие, последние. Ну, в среднем у меня ну, все постепенно шло по нарастающей. То есть сказать, что там один год совсем плохой, другой нет, ну, это ну, миллион вряд ли. долларов как был? Нет, миллиона долларов не было. Если только сложить весь доход. Ну, пару тысяч долларов э, могло быть. Да, это без проблем. Нормально. Да. Хорошо. То есть, э, в принципе, у тебя было достаточно обеспеченный уровень жизни в Москве, даже да. последнее время. Да, даже с учетом кризиса а, мы открыли новое направление в сфере педагогики а живописной. У нас были мероприятия, там арт-дегустация, тимбилдинги, ну, различные форматы свободного времени для людей. Мы сочетали живопись и дегустации вин а, ну, такой был проект, и, в принципе, он тоже вытягивал, да? ну, достаточно Давал хороший да? процент, да. Ну, конечно, творческие люди иногда любят выпить, да? Ну, без этого <laughs> не проходит. Понятно. Ну, здесь много выпить, ты заметила, да? Гигалитры качественного алкоголя. Грузия поражает ассортиментом вина, и не только вина, и все это вкусно, интересно. Да, да, да. Вот, и здесь вот свои наблюдения, значит, сделаю маленечко. То есть я вижу здесь иногда пьяниц. Но они как-то на пьяниц не похожи, я не пойму. То ли это потому, что не боярышник и не ацетон, и не стеклоочиститель. Вот. Ты не заметила? А, мне кажется, здесь просто в культуре именно алкоголь присутствует настолько глубоко, что уже вот этой тенденции именно к пьянству Но они не нет. бухают вот так. Они не бухают, они выпивают. Меру, да. Меру, все цивильно. да. То есть они просто э, пьют вино с едой. А в России-то мы если пьем, то пьем уже. До потери пульса. Да. Ну понятно. Но, ну, как вы, дорогие друзья, видите, у нас здесь еще расставлены некоторые текущие работы. Я смотрю, э, постоянно это батумская картина между домами развешаны. <laughs> Белье, да. Церковь, вот как-то называли мне ее на горе называется. Ну, это один из э, монастырей очень важных для грузин, да. Да, да. Опять же, Батуми старые, что-то напоминает такие улочки, итальянские дворики, да? А когда я приехала в Батуми, меня очень э, поразила вот эта, э, ну, традиция, не традиция, люди сушат белье на улице. А Влажность сумасшедшая, дома не сохнет. Ну. я, я сначала тоже э, даже в роликах своих над этим маленько потешался. Вот. Но потом мы стали жить, когда супруга приехала, реально белье дома не сохнет. Да. Оно даже увлажняется. Можно сухое прийти с улицы, повесить, через два дня с вешалки снять, оно влажное. Поэтому вот это вот Э, ну, здесь климат? Я не вдавалась в эту часть вопроса. А, для меня это было просто удивительно с точки зрения картинки. Потому что в России это уже редко где ну встретишь, ну, если в деревнях. Через перекресток натянуты эти блоки, на них э, одна знакомая э, еще смеялась тоже. Особенно смешно, когда э, трусы по возрастающей, да, от маленьких <laughs> до папиных. Да. Вот. Ну понятно. А ты не думала, что тебе вот э, как бы, наверное, ну конечно, вот посмотрите, господа, э, где мы сидим, да, то есть у нас э, часть города, панорама, внизу э, мандариновый сад, э, Батуми и порт, и море. Но не великолепная ли ситуация для творческого да, порыва? С такими видами вообще невозможно просто не взять да, кисточки да. в руки и не начать писать. Собственно, ну, вот эти э, картины там я написала меньше, чем за неделю, уже находясь здесь, в Батуми. А, все предыдущее творчество ну, то есть осталось. Порыв не преодолеть, да? Порыв не преодолеть, я думаю, он будет возрастать все больше и больше. И ну, посмотрим, до каких масштабов все это ну, место, конечно, обалденное. Это, дорогие друзья, я уже показывал это место, то, что когда оно сдавалось. И вот э, его сняли, значит, это место арендовали. Э, я сам живу здесь рядом, и, конечно, мы тут под впечатлением каждый день. Вот. Но я хотел тебя спросить, а в старом Батуми ты не думала? Вот, там вообще просто, мне кажется, такой антураж. Вот это вот переплетение средневековья Э, вот этого возрождения или там какой-то венецианский стиль и современности. До старого Батуми я еще не добралась, вот э, прям. Не была в Нет, я была, я уже гуляла и обошла весь город, и старые, и новые Батуми. Но именно вот, чтобы туда прийти, сесть, порисовать, еще как-то до этого. Ну, я там прожил просто прожил. И ситуация такая, что я там жил не то что в абсолютном безденежье, ну, короче, у меня была возможность насладиться, чтобы мне ничего, ничто не мешало. понимаешь, да? На, на безденежье и красотой наслаждаешься как-то это... Э, захлеб. Ну, здесь это я так приехал в Батуми. Вот. И сейчас, когда я попадаю в старый Батуми, мне прям вот это, на меня наплыв такой радости, как я сюда приехал абсолютно согласна. Я с каждым днем вообще не перестаю радоваться, что я здесь. И как, ну, не то чтобы как страшный сон, я очень люблю Москву, но понимаю, что нет, сейчас я там не хочу быть. Ну, через какое-то время, возможно, не знаю, там, как жизнь сложится. Ты с Ильей Пушкиным знакома, да? Да. Но, а ты с ним разговаривала, что он в страшном сне только увидит, чтобы ну, оказаться снова жить в Москве? у многих почему-то есть эта позиция, что только не Россия и туда не ногой. А, не могу ее разделить, я люблю Россию, я там выросла, для меня это... Не, Россию мы все любим, как один сегодня комментатор мне написал. Э, я люблю свою родину, но не ненавижу государство. Да, если вдаваться в вопросы власти и политики, Просто то... на повестке э, жизнь в удовольствии и творчество. Творчество творчество и свобода от... Э, свобода проявления. Да, свобода в этом творчестве, потому что, ну, опять же, там, э, в Москве с учетом разных задач не всегда есть время просто реализовывать именно то, что ты хочешь. И не всегда это можно донести до зрителя. А, по моим ощущениям, здесь это будет сделать гораздо проще, и э, те люди, которым это будет интереснее, ну, скажем так, путь до них тоже будет намного короче. Угу. Ну и, соответственно, времени тоже нужно будет меньше. А сейчас посмотрим, как это все пойдет, некие наработки они есть. Ну мы с тобой мельком еще, мы даже с тобой не разговаривали, только привет-привет познакомились. Ну да? еще не успели, да. То есть вот, э, по сути дела, э, как с человеком, я сейчас вот э, вам, господа, для интересного, так сказать, э, э, видео, да, мы сейчас, по сути дела, будем знакомиться только. То есть мне самому интересны творческие всегда люди. Я тебе уже сказал, что я маленько там что-то иногда порисовать мне, допустим, потянет. Вот, или там стихи написать, или там пять страниц книги я написал где-то годика полтора назад. Вот сейчас вот видеоблог свой веду. Творчество, да, находит разные выходы, разные а, реализации. Творчество это одна, наверное, из самых Э, главных или как э, ведущих э, факторов к счастью. Да, есть творчество, есть вера, есть любовь. Они между собой все переплетаются. Но тут вопрос, у кого что как бы, доминирует. То есть, ну, там, в моем случае это скорее творчество, через которое я познаю мир, через которое я общаюсь со внешним миром. Ну и самое главное, я начинаю понимать себя. А, там, с каждой картиной заново по-другому и открывать какие-то новые грани, ну, как внешнего, так и внутреннего мира. Хорошо, Евгения. Ну, опять же, вернемся к э, составляющим немаловажной нашей жизни – это деньги. То есть это творчество обеспечивало тебе приличный уровень жизни в Москве. Ну и творчество, и какие-то смежные варианты, ну, все-таки более коммерческие. Да. И как ты видишь здесь вот путь развития себя, восстановления вот этого дохода, допустим, планки 2000 долларов? А, я вижу, что э, в Батуми очень активно идет строительство. А, большие деньги вкладываются именно в развитие э, недвижимости, да? да. А недвижимость это, ну, скажем так, мои основные заказчики, потому что... А что ты в недвижимости, каким оформлением занимаешься? А, я расписывала стены, ну, и помогала делать авторский надзор, осуществлять именно дизайн интерьеров, а, ну, это те вещи, которые на сегодняшний момент уже востребованы. Не только рисование, в том числе и интерьер. Да, то есть я могу сопровождать... Э, начиная там занавески, картины, где висеть будут, цвет обоев. Начиная от, э, где у нас стены стоят, розетки, полы да. какие и все остальное, и уже заканчивая, да, занавесками, картинами, а, ну и прочими там декоративными элементами. Вот э, сегодня там переписывались жестко, короче, я редко вообще переписываюсь с идиотами, ну иногда могу там ответить, короче. Вот. То есть некоторые товарищи, причем часто ездят в Батуми, любят Грузию, но ну, прям так пишут, короче, да нищета сплошная. Ты заметила здесь нищету? Именно нищету нет. Я заметила, что местные жители, да, живут достаточно скромно, но Правда. опять же, а, те, кто хочет работать, они всегда будут работать да. и... Но... И ну, он мне говорит, с центральных улиц зайдешь, периферийные, там нищета непробудна. Я вспомнил, что я шел сегодня по центральной улице и обращал внутрь периферийных. Там также стоят Мерседесы дорогостоящие, да. дома двух-трехэтажные. Мы сейчас стоим, сидим на третьем этаже 300-метрового дома, получается, по площади, где нищета ну, люди скромность есть, она, мне кажется, в культуре у грузин есть, и поэтому... Ну, опять же, если Но ты... дом всегда огромный. Ну, дом, семья, очаг, это естественно. Не, по нашим меркам огромные дома. По нашим меркам, но у нас и психология другая. У нас только Россия идет к тому, чтобы... Я сегодня съемку одного дома делал. Вот, то есть это получается прихожая, ну как, как даже не прихожая, прихожая пуста. Э, а, небольшая кухня, но большая гостиная зал. Прям хоть вот э, собираете, как вот э, Наташа Ростова, где там танцевала, да, вот <laughs> и мир, да, вот такие вот вот, спальни там, и это все первый этаж, потом второй, еще третий. Ну, вообще И один человек живет. Но ну, это он пока один, наверное. Нет, он уже пожилой. А, ну. Хорошо, то есть э, этим видео мы еще маленько достигнем коммерческих целей, дорогие друзья, то есть Евгения достигнет. Э, если у вас надо что-то, какое-то оформление, то в описании к видео будут э, контакты Евгении. Да. Вы можете звонить, обращаться. То есть, конечно, Батуми должен становиться красивее. Вообще жизнь людей должна становиться красивее. Это я хочу, чтобы... Да, по э, априори главное стремление. Да, чтобы красота окружала все-таки каждого. Да. Я когда приехал, мне в глаза бросились э, вот эти вот фасады. Э, с фасадами здесь вообще караул, ты заметила? Ну, я думаю, это исправиться достаточно Исправится, быстро. Но надо понимать, что это климат еще. Здесь посады можно сделать в этом году, на следующий год, через два они будут снова такие же. Тем более мы же знаем, что Грузия на пути развития стоит только 10 с небольшим лет. Да, все впереди, я думаю, и какие-то... Правильный путь, и мы под впечатлением, поэтому мы э, меняем, по сути дела, да, привычный уклад жизни, переезжаем сюда. Надо каждый день менять свою жизнь, и в этом будет развитие. Вообще, да, развитие в том и есть, что э, несколько вещей всего бешено нас развивают. Это книги и путешествия. Слышала, да, утверждение? Путешествия. Я вот в путешествии нахожусь уже полгода, и, конечно, это это больше, наверное, чем я изучил за последние пять лет. Ну, вот. это хороший прорыв. <laughs> Да, то есть э, как бы один к 10, один к 12. Вот. То есть ты будешь двигаться, значит, по недвижимости. Страницу Facebook, наверное, наверняка Да, создала. уже все это есть, да. У меня есть еще один проект, который э, мне хотелось бы здесь реализовать с туристами. А, ну, я пока в раздумьях, скажем так, как да, это туристы, сделать конкретно, да. да ну вот как раз проект арт-дегустации, который мы делали в Москве, а, его было бы очень хорошо сделать здесь. А, вина тут много, да, разного, да, да. хорошего, Классно. при этом написать Причем картину. надо работать, получается, я тоже ищу производителя. Вот если даже кто-нибудь из подписчиков смотрит зрителей близко, а недалеко от Батуми, хочу снять производство, э, отталкиваясь от э, от просьб. Бара 111, привет, извините, что я до сих пор не дал интервью э, или не осветил винную лавку. Вот. Я ее освещал, видео было испорчено, поэтому... Э, а если кто-то из подписчиков даст информацию, где можно взять интервью, сделать хороший репортаж, из э, производства вина, чачи, винограда или все в одном месте, я буду очень благодарен. Пожалуйста, дайте наводку. Да, ну, это очень благодатная тема. Да. Тебя туда возьмем, там какую-нибудь картину напишем. Без проблем. Грузинского застолья, да? Кстати, грузинское застолье. Столько было классных созерцал э, картин э, не помню название кафе недалеко от Макдональдса э, в Тбилиси. И там вот все стены украшены вот грузинским застольем. То есть, допустим, э, я не знаю, это, наверное, вообще там десятилетий, десятивековой давности. То есть стол, женщина несет поднос с курицей, бегают тут дети, сидят чинно мужчины-грузины и всех там бокал вина, рок точнее. Вот, это и по всем стенам вот такие сюжеты. Это просто было впечатляюще. Но это тоже очень такая глубокая тема, на нее можно бесконечно писать. Короче, картины. тебе получается как это, блогеру с кисточками всегда надо какую-нибудь новую тему да. туда приехать и ну, зарисовать. Ну, темы появляются тут, э, темы появляются в таком количестве, что их не успеваешь перерабатывать. Да, да. Ну, понятно, Евгения. Что ты еще хотела бы добавить к нашему интервью? Да, в принципе, наверное, все. Перспективы большие, энергии много, желаний тоже много, энтузиазма хватает общем, я очень надеюсь, что все получится, и что эта страна меня примет. Вот. И... Ну давайте, дорогие друзья, вместе, значит, тогда будем делать усилия, чтобы наш мир, чтобы он был менять мир к лучшему, это вообще был девиз моей компании, которая была в Омске, и там работало 100 человек. Вот. Твой девиз, давайте делать мир красивей. Да, чтобы красота нас окружала со всех сторон. Спасибо, Евгения. Взаимно. Было очень приятно. До свидания, дорогие друзья.